pegou o dedo, fica meio triste. Vem embora, bonito, triste eu dar Tem que tirar semente da mão, segue em frente, macia a vida, Vai saber esperar a sua hora. Tem que tirar semente da mão, segue em frente, macia a vida, Vai saber esperar a sua hora. felicidade chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. É dinheiro só mais um tempo, pode fechar Mas a felicidade demora a chegar é que a gente não pode deixar de sonhar Ninguém não pode estar louca nem pode nada Come on. Muito obrigado, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês esta noite, essa tarde, fim de tarde. Foi um prazer, tá bom? Não deixe de seguir a gente lá no Corona do Samba, ok? Arroba Corona do Samba. Lembra da cerveja, lembra da e a nós. Beleza? Muito obrigado, foi um prazer estar em companhia de vocês. Eu me diverti muito, espero que vocês também tenham ótimo domingo, ótimo final de domingo vamos ser felizes, paz e amor para todo mundo. Vamos divulgar isso aí, vamos levar isso para frente. Só assim o mundo vai ficar melhor, ok? Muito obrigado, muito obrigado, o seu Corona no samba. Vamos lá. Tristeza, por favor, vai embora. Minha alma que chora. sua moradia Já é demais o meu penal Quero voltar àquela vida de alegria Quero de novo